Bismillahirrahmanirrahim Paslon Iza arafta hakikatal jahi wa mahiyatihi wa annahu kamalun wahmiyun wa qad arafta anna tariqa lailaji fi kam'i hubbihi minal kalbi apabila engkau telah mengetahui hakikat jah dan mahiyahnya jah dan sesungguhnya jah itu kesempurnaan yang waham bukan kesempurnaan yang sebenarnya maka sungguh telah engkau ketahui sesungguh jalan pubat itu sabit pada menekan cintanya jah daripada hati. Jadi yang berle berdatu puwile jahnya. Apakah kesempurnaan yang sebenarnya ataupun sesuatu yang sang-sang sempurna pada haikon. Sesuatu yang sang-sang kesempurnaan sebenarnya kon nyan yang berle. Menyonyan kata tu puwah mereka ada tupu bahawa jahnya bukan kesempurnaan yang hakiki. Menyamanan cara mengobati jih adalah menekan cinta hati kepada jah. Jadi kaji tapi ingat draw tu, pugala tanya ada pura-pura kon bibit. Yang kalau lagi orang galak ke imitasi, tak pegah kon mu yang hai. Hi tang tang lagak tak gay bebut panena ya. Gayung kerupuk tak nyamanan cara <clears throat> bedanya menekan adapun untuk menghilangkan jah jadi rasa cinta ingin memiliki hati orang walaupun kedanya kak dipuja oleh orang walaupun kedanya kak tinggi di mata orang tetapi golong dentanya adalah kesempurnaan bagi kedanya Kedapinan adalah kesempurnaan yang wahmi. Ida alimta, apabila engkau ketahui, sesungguh ahli bumi, jikalau sujud mereka itu bagi kamu, mana misalnya, tak gede asal bumonya memandum sujud kita nyo. Berarti hebat tak nyo kah? Kata lu Fir'un. Hai watu Fir'un lah, kerana lah Fir'un hanya sujud ahli bumo memandum. Tak gede ahli bumi mansabah sujud ke tanya memandu hebat atat tetapi lama baki sungguh tidak kekal ia melainkan pada masa yang sedikit tidak bertahan lama adanya bukan selamanya orang disujud ke tanya kon la sajid walal masjud lah orang sujud hana kekal orang yang disujud bakji hana kekal tanya hana kekal orang tukang sujud hana kekal maka mungkinkah orang yang disujud ke tanya selamanya jadi dengan mati berakhir orang sujud mati maka hanya sujud li putus hubungan. Tanya yang disujud gop tanya mati maka hanya sujud li. Jadi pada lagi nyan pupasai tanya merasa puas ketika ahli bumo disujud Kita tanya, tata kedi, nyo gede gedi jah yang paling tinggi ya ju gede gedi abih tinggi mengalahkan Fir'aun. Jadi, ahli bumo disujud bagitanya Umadiyum. Hebat hat. Tetapi kejadiannya tidak akan berlangsung lama. trip berakhir. Sesuatu yang berakhir bukan kesempurnaan yang hakiki. Jadi, yang sementara. Memandung sifat di sementara. Manunya sifat di sementara. Baju tahu ke lumpur. Tanya lah lumpur pernah je kerajaan. lalu lumpo pernah jadi orang kaya, tapi sifatnya sementara. Begitu jaga, memendungnya sirna. Kekayaan habis, kerajaan habis, wadah jaga. Maka Makanya sesuatu yang sifatnya sementara, kita hanya perlu berbangga. Kita hanya perlu tak sang pikiran untuk meraih sesuatu yang sifatnya sementara. Karena sehebat apapun yang namaji sementara ketika hilang kita yang akan jatuh. Kaifa, kibankan lagi nyan. Wa yasuhud dahru alaika bi ayusallima lakal muluk. Nyan bunuh ada gedi ahli bumo. Ka di sujud mamandun. Kaifa, kibankan lagi nyan. Wa yasuhud dahru dan create masa. Artinya masanya tidak akan memberi. Mana create Kriatlah masa di atas engkau dengan bahawa menyerahkan bagi kamu akan raja kerajaan pada tempat kamu, lebih-lebih pada desa kamu, lebih-lebih di dalam balat kamu. Hana mungkin dalam sabuh masanya sangat berat uh, ahli satu daerahnya sujud padanya. Apalagi sabuh karyah yang lebih raya, apalagi sabuh balat. Pakai fatarda. Menyemenan ketika kerajaan yang lagi nyanyi. Ahli bumo disujud bagitanya. Ahli sabah daerah tunduk bagitanya. Maka bagaimana engkau rida bahawa engkau meninggalkan kerajaan yang abadi. Dan jah yang tawil, yang panjang lagi yang luah. Di sisi Allah dan di sisi malaikatnya. Dengan sebab jah kamu yang hina, yang tidak menyenangkan. Uh, di sisi sabah jamaah. Uh, al-munrid yang uwayu hana artinya hana mulus ha? jah yang hina yang hana mulus olehnya di sisi sabah jamaah daripada orang jahil jadi menyo yang tamita adalah kehebatan di dunia pertama kekurangan ji kehebatan di dunianya sifat di sementara kedua kehebatan di dunianya sifat di hana mulus Artinya tetap na urung yang iri, tetap na urung yang anti, jadi han mulus. Yang gelhe, jah di dunianyo hebat danyo di sisi urung jahil. Ha di sisi manusia dianggap utanyo hebat, hayat hat. Sedangkan kehebatan di akhirat adalah Allah yang pemulia danyo, kerajaan yang ngebili Allah. Berarti dari segi nyan mantang, ka nilai yang sangat plus. Olehnya abadi. Jadi kehebatan di akhirat adalah kehebatan abadi yang tidak akan berakhir. Kehebatan di akhirat di sisi Allah dan malaikat. Allah dan malaikat dipujo. Sedangkan kehebatan di dunia yang pujo tanya apakah perlu? Hai manusia yang sabar lagi tanya si. Mam tak banding dengan malaikat so tanya kenapa perlu? Apakah perlu apa lambat apa lambak putra lah apa apa apa saja apa mendung itu. Jadi kehebatan katanya di dunia hebat katanya pada manusia hebat di akhirat indah Allah dan malaikat hebat di dunia han mulus tetap naurung iri kehebatan di akhirat han aso iri kehebatan di dunia sementara kehebatan di akhirat abadi lebohnya nuantong wate banding. Pani mungkin orang yang berakal rela mengorbankan jah ukhrawi demi untuk meraih jah duniawi. Jadi menyedatkan semikir-semikir anak galak dilihat adanya sebab sifat dia sementara. Sebab hebat katanya di sisi manusia. Menyo hebat di sisi makhluknya, di sisi manusia, kajiknya ni katanya. Tapi tak mentang hebat katanya di sisi mana? Nyan hana bayah da belah ramah no, ke pangkai teman tau na ku sabah umpang, nyan mano mano gak tunduk tanya mandu. Super tugas tanya atai ro bibi empu mana, mandang. Nyan mandu mano aku jau tanya, hebat tak nyan, hebat tak nyan. Nyan tai duh nyan tanya yuh kau ni le ju rindu ku tanya. Ini lima mano tu pak? Mahalah anje ibu haba. Munye je ibu haba, eh katruk raja kamu. panghule kamu, dumpu edem kun le Man apakah nyan tak memandak? kaji โอ้ฮานยันมาเนาะกาเจอดีทีทีเรื่องอีปุจอเลวเรื่องปักกันหันใจงานวัดตึงยันทบตึงมีกุปุจอเลมาเลกัดกี่บานกันตาลูวัดไอปุจอเลวเรื่อง menyertai ingat sabotu kan pujian datang daripada Allah kepada ahli surga nepuja oleh Allah memberikan tempat yang mulia oleh Allah kiban kemuliaan tak bandingannya. Menyohino sehebat-hebat katanya na orang iri na urang dengki di akhirat ana sorengki menyo sifat di sementara menyo sifat di abadi menyo di sisi manusia di di sisi Allah dan malaikat bandingkan dua boh jahnya kita katanya rela mengorbankan jah yang abadi padahal demi jah yang sifat di sementara nyamanan fakaifa tardha maka bagaimana engkau rida bahwa engkau meninggalkan kerajaan yang abadi dan jah kehebatan yang panjang dan luah di sisi Allah Taala dan di sisi malaikatnya cuma dengan sebab jah yang hina yang tidak mulus di sisi satu jamaah daripada orang yang jahil lah paling hebat hal ni la yang faunaka yang manusianya hebat katanya di sisi manusia yang tidak dapat memberi manfaat oleh mereka itu akan kamu walayadurunak dan tidak dapat memberi mudarat oleh mereka itu akan kamu walayamlikuna laka kamu dan dan tidak memiliki oleh mereka itu manusia bagi kamu akan mati dan udib dan nusur dari riki dan tidak ajal putra yang na di tangan manusia terhadap katanya apakah rezeki katanya di tangan manusia tinggal katanya galak bagi puja oleh manusia kan rezeki katanya Allah Ajal katanya bak manusia kadang puja oleh manusia hana bagah hadai mati kan ajal bak Allah. Olehnya mati katanya kan bak manusia bangkit orang akhirat kan di tangan manusia udip katanya kan di tangan manusia memandum hal-hal tentang pribadi katanya bukan di tangan manusia di tangan Allah. Tetapi pakai katanya galak dipuji oleh orang pakai han galak dipuji oleh Allah. Dia orang mat kunci kunci katanya bak Allah celaka, bahagia, udik, mati, mandum ba Allah. Yang tak perlu puja ba orang. Nyo menyata buat perbandingan. Gedanyo yang kira belanja aliyah dari gempong gekira yang udah ya. Peng dari ya, perangepu dari ya. Idenyo ya bengi home yang salah. Yang penting nangon tanyo tiroji ndamai puja dayo kajeg. Mali puja aji putra ke bantu. Jadi orang yang hana dibantu gedanyo Orang yang hana dapat berbuat apapun ke danyo. Tegedi jih pujo ke danyo. Putra labah. Tegedi jihnya bengih ke danyo. Putra rugo. Hana tepu eh? Tapi yang tak perlu pujian yang dari orangnya. Habis itu nak mengikai pujo oleh jih. Pakan han ke danyo. Galak bagi pujo oleh ya. Karena menyoyah ke kun danyo. Oh man berhasil tak kasi gamlung. Nyan bulanan mudah mah danyo lah. Tiga ulam dia kajak ke penceramah. Lupi ya dia. Hayu tak kasi gamlum. Pas dawa gomong kalinya. Nya menantro lah, rumah dah juga. Bikin nak hauri rumah. Dah kipreh tanya tak Jadi kan beda. Tapi pertimbang pujian dari ya. Dengan pujian dari gop. Yang hana urusan tak puas. Nya menawa perbandingan. Jadi pujian daripada manusia. Dengan pujian daripada Allah. Allah yang pemulia katanya. Allah yang pegah hebat katanya. Nyo yang perleh. Orang, oi pegah, pegah, pegah. Tapi katanya kan tetap mencari pujian daripada manusia. Bangga ketika ipujo oleh orang. Tak kait pegah katanya hebat oleh orang yang habis you. Bahu-bahu menggerak-gerak. Eh, eh, beri. Nyo ke nyo makaji katanya ke pegah. Hukbul jahnya lah hanagut. Karena hukbul jah adalah mencari kehebatan di sisi orang yang tidak perlu orangnya dianggap hebat. Katanya mana perlu? Dia dianggap hebat hanya pegah lepuh. Kai pujo katanya oleh orang. Puh teman, Asi, tamah umum tu mulu apa tu, Bayar dah mati le. Anak ha, sih mati sih. Dang malik mawat kadang nak bajul. Tapi malik mawat ni berarti ilung dah hebat dah di mata lo umyo kam dulu lepas dari nyawa sih. Kan sih. Kau dah fikir man. Naam. Bipihunan. Milkul kulub. Apa je menang? Milkul kulub kamulkil mulkil a'yan. Mana? Mulki boleh eh? Adapun milki je cik. Oh milki. Betul. Naam milkul qulubi ka a'yani. Wa anta muhtajun minhu ila kadrin yasirin. Milkul qulub. Jah benarkan milkul qulub. Memiliki hati orang memiliki hati, Saban lagi memiliki harta, ayan, ayannya benda. Milkul qulub memiliki hati orang yang diibaratkan dilikut dengan nama jah. Saban lagi memiliki mata benda. Wa anda muhtajun minhu dan kamu berhajat daripadanya kepada kadar sedikit supaya kamu memelihara Adapun supaya terpelihara jiwa kamu daripada kezaliman dan permusuhan. Lagi harta sih. Harta menyohana sama sekali. Ada dia ada pakai baju hangin. Membacut buna. Tapi hana perlele. Karena makanan hana perle mewah. Yang perle na puo baju membacut. Lele euro tiga. Baik pun lipat tak perut. Mantang kaji kan? Jadi perle dalam harta nyan hanagot tetapi dalam jumlah tertentu nyan adalah kebutuhan udin. Jah hanagot mencari jah hanagot tetapi dalam batas tertentu jahnya perle kupu untuk keamanan daripada kedzaliman dan daripada permusuhan. Apabila gop hana dipandang sesuatu ke nanyo, nyo nyo tiap detik kena ketok oleh sampai. Ah, ha, ha, nama kira apa dia? Ia tu tanya lagi, ia tu ha, tu monyet sakit lagi mana? Ikan boleh, eh, nama kira apa? Yang bikin di, yang mian truk tingkatnya baru hana got li. Artinya, gob dengan mudah di dalam tanya, karena hana dipandang sesuatu ke tanya, dianggap tanya nyo hana tepuna, hana hana hana manusia yang hana harga, hana keluarga, hana yang boleh disengani ke tanya. Sehingga dia tajak berjalan, iludah, eh, itipak, eh, itrom. Eh, nyan menyuah, eh tingkat nyan sampai terjadi. Kaperle benar jah bacut. Dan nyan na bacut apa dia? Gak wate ini poh danyo. Jih na ya hai. Tu budah ya hai tu. Iji na buah, minggu depu oleh buah je. Habis tu. Yang kanan kau bacut apa? Yang kasih penunan. Hanapah mitali. Hanapah ya minta cara lawan beri segani budi hormati apa yang halik kana ka dihormati ka disegani jadi baru itu yang kita ketanya dalam batas yang hana jah sama sekali mudah mentang wate tajak baca lah mudah hipa itrom tu karena hana ya sapu ketanya nyan yo hana sapuna nyan benar bacut tapi ukuran yang ka terjadi jino you know, apabila agap hana mudah didalimi katanya hana mudah dibermusuhan dengan katanya berarti jahnya kana kadar hajat wa amma yushawisu alaika dan perlelom jahnya untuk memelihara daripada sesuatu yang dipewih-wih ada kata akan keselamatan kata jadi keselamatan katanya ragu menyahana jah membacut dan juga sesuatu yang dapat diganggu, dipelihara daripada firak kamu yang kamu isti'anah dengannya di atas agama. Jina menyebutnya hana jah membacut. Dada ibadat kan hal hezid. Hakikatnya orang yang hanayung, yung, hana dihormati yang membacut lego. Nyo kadang-kadang wate yang seharusnya je tak pakai untuk ibadat. Tapi kapai ada fikir ada som-som tu. Baik, nak ada lego untuk dengan najah membaju kau ada ganggu kadang ibadat gerah tu hijab kau oh, ambil ganggu dengan ibadat berarti kan najah dah membaju hanya ganggu dia dah semayang hanya yang paksa ada yang youtube berarti karena disegani yang dumnan berleh karena menyodumnan hana gedanya mudah ibadat hati man so yang hana dumnan ma so yang kawat dah ibadat kaya tipak-tipak lagi kau Mereka tahu dia pula negara kafe 1%. Yang baru hana jah katanya. Tapi tak ada jah ke manjara pun dihormat. Tapi punya taudib dalam nanggero Islam. Nah, bahkan ada dalam nanggero kafe pun selama urung Islam yang kon dipuhina abih hina bergadah tetap hani tejut. Ada nama apa? Hak asasi manusia. Kon hak asasi urung Islam. Hak asasi manusia. Berarti najah katanya. Yang dumnan dibolehkan. Fatala buka lihat al kadar mubahun. Nah, maka mencari kamu bagi ini kadar tamita jah dengan ukuran nyan menteng mubahun dibolehkan. Tapi dengan syarat kanaah dengan kadar darurah sebagaimana pada harta. Jid mitajah tetapi harus pemada dengan kadar darurah. Yang han benajah dumna, dumnan mita, baik lebih lebih. Saban lagi mita harta. jut minta harta tetapi karena kebutuhan menyo minta harta karena kebutuhan ad-daruratu tuqaddaru bi kadariha ubi kadar darurah ubinan minta belebe jah menansid dibolehkan karena darurah maka tukat daru bi kadariha jet mita jah tapi ubi kadar darurah yang betul-betul hanjit han benar dina ihnan eh, mita abek lebih yang syarat pertama, kita yang mencari jah, baik lebih. Yang kedua, wabisyarti ala taksi bahu bil mira'ah bil ibadah. Dan yang kedua, jid tamita jah dengan syarat bahawa jangan kamu usahakan akan nyajah bil mira'ah dengan pedih-pedih dengan ibadat. Ibadat ke bangkai. Mengat dihormat egop tak pedih ibadat ka ulung ibadat nyok tak ka garak ka jaro kon tu iru abah ngaka keng gelung nyang nyang ngon ibadat nyang nyang Minta mitajah menyokadar darurah jeut tetapi jalur ji jangan menjual ibadat hai dengan pedih-pedih ibadat kan menjual ibadat menjual ibadat untuk meraih jah ya salah jadi mitalah jah dengan jalur lain ke kan jalur ibadat Fadhalika haramun. Maka demikian mencari jah dengan jalan ibadat haram kama saya di. Walaupun jah yang kami tanya kadar darurah. Tetapi menyo modal katanya adalah ibadat. Artinya katanya ingin berdihormat lagi karena katanya ahli ibadah. Nyan tetap haram. Yang kele, wa an la taktasibahu bitalbis. Yang kedua, bahawa jangan engkau usahakan akan nyajah dengan jalan talbis. Talbisnya bagian Honda patah, tak balut-balut baik dia. Honda nak rosak, dia dah nak bubla. Tak tutup, tak tutup, tak peduk stiker. Ha? Sehingga hidup pun dalamnya engkau bermasalah. Yang talbis. Menyihino, menansir, talbis. Talbis talbis dalam mencari jah dengan bahawa kata pudahir daripada diri kamu akan sesuatu yang kamu sunyi daripadanya. Tak pedih sesuatu bagdanya yang berdaya hana ada yang bagdanya. Menyebabnya bahasa bahasa pedih tok salah pedih saleh. Ha, tok salah pedih saleh. Padahal gedanya salah melingkar badan dia penuh. Tapi kena ngaju bahasa yang insya-Allah diangin. Ya, Hana ada jalak gap tanya urun temengut. Padahal tanya ahlinya temengut. Maka dihormat Iga Tak ibu bahasa, insyaAllah, mendukui-dukui lah. Padahal tengah ada target, gap nyan bahasa tak pengut. Nyan talbis ke Talbis menutup kekurangan, menampakkan kesempurnaan. Menutupi kekejian, menampakkan kepujian. Nyan talbis. Nyan hanjir. Fala farqa baina mayamlikul qulub bitalbis maka hana beda antara orang yang memiliki hati dengan jalan talbis dan antara orang yang memiliki harta juga dengan jalan talbis. Jadi tamita harta dengan talbis hanjut, tamita jah dengan talbis hanjut sih. Faidah hasal taljah bi tarikatin waqtasarta ala kadri taharrus minal afat faturja laka salamah maka apabila engkau menghasilkan jah dengan jalan yang benar cara lagi ikut kasib syarat kabutoi dan engkau simpan di atas kadar memelihara daripada penyakit maka diharapkan bagi kamu akan selamat jadi menyo memang ketanyo tamita jah pertama cara minta bubutoi Bekna talbis Bek dengan jalan ibadat Oleh nyalam Buka dua yang kada Leh cara kabutoi Kadar yang tamita juga baik berlebihan Ubi kadar darurah Nyan kiban Diharapkan gata selamat Hana kata pun pasti cik Lagi ikut lah Hana kata jatuh langsung Nyan gata selamat Hana kata jatuh Buat eh, buat ke? Kemana dia berah selamat? Buat cerita cerita bersapat eh, ini ada berah anak bapa selamat. Ini dah dia ke? Cuma harap-harap selamat. Yang menang baik ada berah. Tapi dua buah syarat. Yang pertama, cara menghasilkan jah dengan cara yang benar dan kadar yang dihasilkan juga kadar yang darurah. Jadi jah lagi nyan, uh, harta lagi nyan. Malik tanya menyewate mita jahnya selama napat ie bue tapi tapi nabi api uhan. Makin ituri makin galak lo. Pulau yang jat apa gol? Pegol lo, pegol lo. Padahal ubi kadar yang kena, mandung kita nyu na jah sebenarnya. Hai na orang yang itu mau datang juga. Nanti orang yang puja kita nyu kan itu na ada rada tego. Itu nyu ada hanya puja sampai itu na. Nanti kaji yang behon dah kan itu na ada orang enna nega kana aja hairin adale yang tak tamita hanya nyan lah, maka makaji minta yang lebih watuh nyan nyan kajet ke penyakit ke overdosis illa annaka fi khatrin adimin aksar min khatril ilmar. tetapi walaupun gebegah beno diharap-harap kata selamat menyocara betul, kadar jih betul, diharapkan selamat. Walaupun kagak diharapkan selamat, tetapi yang boleh dipolong. Kamu berada di dalam bahaya raya yang lebih raya daripada bahaya harta. Jadi mencari jah tetapnya dalam bahaya kita tengok. Karena lianna qalilal jah yad'u ila kathiri. Karena sedikit jah diseru kepada banyak kedagihan jahnya ni ji fonnya nyo perlet nyo be hana dihormat sagai lego Lebut dah tengah dah semayang yang ganggu. Pada dah minta lah bacut. Bacutnya ni nak ukuran baik ganggu semayang. Tak oh, ha, jut pun minta tu. Tapi lam jut bahaya dia tak nak. Pakai ketagihan. Bangkai mulai puja lagi. Umar mengat di mana? Hanya dihormat. Ipuja. Mungkin kau Hana terganggu bahkan melebih-lebih nalom umat mengalom. Jadi makanya semakin trip semakin mangat. Akhir ji gedanyo tertanam dalam jiwa gedanyo untuk kesempurnaan di mata gop. Nyok nyok jah duniawi buno. Jadi tidak akan berakhir. Nyok bahaya ji. Jadi wateka lepah jarum buno upu yang naju. Bina elok benung mandung. Ban gepegah jah jerat bacut, bacutnya hana sawatu. Imam Ghazali kala gepegah jerat bacut yang sedang terjadi badannya nyo bacut. Padahal menyo muka yang Imam Ghazali kala nampak tu. Kandungan yang nung pegah bacut kandungan yang tak jai ka, tapi mentong kami jau ke lo. Kita nyo nyo bacut. Pakan nak bacut. Hai puhirian kaman. man. Cik si E uh, reng bama pula padi. Ban panen tinalih tanah dibik membelah kunca. Kiban okay, letak rezeki kalinya. Nah bacut. <laughs> bacut kan? Membelah kunca. Tinalih tanah membelah kunca pun bacut. Bacut tit. Artinya hempah dua puluh. <laughs> Yang sebab menumpuk membelah. Menyum menumpuk dua puluh. Yang empah dua puluh lima. Nah cara perawatan bacut tu itibik dua puluh lima. Jadi sama dengan gedanya sesuatu yang gedanya galak ke sesuatu nyan selalu gedanya menganggapnya bacut hana pernah lebih mentiga pi nyo yang jit ke masalah pada orang mencari jah jah beno memang nyo lagi nyan jit bida menyo kadar darurah tapi lemak lemak ila kelom ila kelom maka lebah ketagihan ya rum perukok dia juga Pempun kan, ke nyok hana mangai ngon-ngon bak duduk menang ti ai kan. Hana mangai goi bi rukuk dan nyohana. Pingat tiba. Panen na urung dua-dua bak. <laughs> Tapi jumlah dia dah total tu tiuro leh bab bungko. Tiba dia tak tiba. Eh bak pingat tiba bak. Hana tu pingat dua-dua bak Jadi ketagihan, jahnya ketagihan. Nyo yang jit ke penyakit. Uh, Arthai hanali tak inginkan mutamah kita nyok kata fokus ke ibadat masalah gap iku mulia gero ji hata kali na berkah yang berbuat lemah kan hana perle bi kita nyok uh, eh, tajak pubruk ro tu bidina lego banjir si cuman bekli mencari tambahan ubi yang kena ka kemenan jino fokus ke ibadat mentem berarti urangnya mencari jah ukhrawi jah yang kena di dunianyo gunakan karena kan lagi orang kalau minta harta berkon di. Harta kalau je no. Bekna harta. Kebanyara bekna. Munyo harta je tak sumbangkan. Artinya tak jadikan hartanya sebagai pendukung mencari kebahagiaan akhirat. Menancit jah ketika kekuatan kana baknanya gunakan kekuatannya. Jina kan menyertanya dengar habar oleh orang. Waktu tanah ibu pegat masjid apa? Menyertanya musuh hanya itu. Menyertanya masuk ibu buat. Mampu dah pupres man Jah di kanan awak tanya Pejabat-pejabat Tika segar ni ke tengok Tinggal dah musuh Hai masjid kat u e lagi Yang hana sopa god Tepuh orang-orang kena macut Oh god god god god Rasa tak pukah latih tu Membuat dia juga Jadi jah kana Tapi penggunaan jikon ke pribadi le Ke akhirat tu Nyatakan lah nak perlu berada dan katanya hana galak lain untuk dipuji, beri dengar lega hana. Tetapi atra yang kena gunakan ke agama. Fa'inahu innahu alas minal ma. Pakon menyo katanya mencari jah lebih bahaya daripada mencari harta karenanya jah lebih lazat daripada harta mangat-mangat jah misal antara itamong pengle ngan pujian le merasa pujian Kadang-kadang kita tanya, tak ada apa je menyukai video. Ini cikgu. E. Ini cikgu e orang yang me'um kan lah. Yang galak pun tak puja. Ini itu biar peng punya nak siap duk roh ke biar tanya. Ini punya hana peng jauh kedai kopi. Ini e orang tira yang jik tak peik. Peik je. Ini kan kopi menumpuk tanya. Mi, mi, udang menumpuk. Ini yang kedua ke home. Yang kedua hantai nali yang dia buat kebiru tanya. Tak pegah, tak pegah. Betul-betul itu biar lah. Lihat habis bayu yang kopi dan yang mendung, tak pegah pula elah. Nyo yang melarat datang, yang kanya, oh, ada masalah, ada masalah. Pada biar kata, eh, dan yang kekentuk kasih kebutuhan, eh, kanya kejini orang kata nali. Yang dumnan mangat pujian, asal tatim pujo, tersuat harta. Berarti semangat, kanya mangat jah daripada harta. Ya, benar. Walidhalika, karena demikian, karena jahnya lebih lazat daripada harta dan karena jahnya ketagihan tidak selamatlah agama majanan secara pri menan menteng galiban kebiasaan kecuali bagi orang yang khumul hamil. kebiasaan alamanya agama selamat bagi orang yang hendak hamil yang kenyang simpai daripada khumul baro jadi urang yang hana turi sebalik daripada jah kebiasaan selamat agama agama urang lagi nyan majhulun majhulin yang hana turi la yu'raf <laughs> majhul la yu'raf dalam double lah, eh? mana masalah majhul la yu'raf yang tidak dikenalkan akan dia sebagaimana barang yang difahamkan demikian daripada akhbar daripada buku hadis jadi kebiasaan agamanya selamat, bak orang yang hanat turi, yang selamat agamanya. Tapi punya orang kah dituri, orang kah hebat, nyo kebiasaan agama hanat selamat. Pakar kehebatan yang kana, kemegahan yang kana, gengyan menikmati. Ketika menikmati, ingin tambahan, ingin tambahan, ingin tambahan. Akhir ji, jiwa genyan, yang genyan yang diinginkan. Jadi tuwa kepada kebahagiaan akhirat ke akhirat hanya pikili poe itulah haji cok yang kena ile cok yang kena ile akhirat entuk dah pikila entuknya apa jan entuk bi tengah dah pikir kada dunia tilah entuknya maknanya ilih mati dah pikir tiga orang akhirat man lih mati dah pikir orang akhirat nah dah bedah dah temayang lah <clears throat> paslon minal bawa isi ala talabil jah hubbul madah sebahagian daripada motivasi atuh mencari jah adalah cinta pujian. Orang galak dipujoknya bahaya. Nyo gemita aja, punya orang galak pujoknya gemita aja. Nah kan, memang na orang yang lagi nyan. Perhatikan mendeng. Kita yang buat na perhatikan orang mendeng. Ciu orang ladung. Wateka tak pujok, habis senang ke? Menyo tako habar mikre putuh ngon aja undai ngon. Tengah pegah haba mana Panina lah lagi nyan bandak kun. Nyan putuh ngon yo nam ngon li dia. Anda ambak jan manda nyah je ke ngai ngon li. Tapi menyo kada pegah ro ni ngon hayu. Nyan dekat jo undai ngon puyang nai tebi. Nyan berarti urang nyan galak pujian. Urang galak dipuji pasti mencari jah. Karena dengan jah mudah pujian. Jahnakan kehebatan katanya di mata orang. Ketika kita nyok kehebat di mata orang, maka orang itu dipuja katanya. Maka ji, hukbul madah, cinta dipuji, ingin dipuji, nyok salah satu motivasi, pendorong seseorang ingin mencari jah, kehebatan. Final insan, karena manusia dimeladak-ladak dengannya pujian daripada tiga sisi nal heboh alasan orang tenang bahagia wadai pujo ha, saya kai pujo kemang pura kemang ni ha? <laughs> ahaduha salah satu daripada le pakai orang senang wadai pujo ha. yang pertama sesungguhnya insan mengetahui annahu yas'uru sesungguhnya pekerjaan mengetahui sahibnya pujian dengan kesempurnaan dirinya jadi orang yang kenang pujanya ada puja lega gedepu dra ke kat sempurna sebab ada puja pun ikun le kan ikun dra bangai Hanya ikun dra bangai dra ne gathien dra ne kobro mana nanya ikun punya puja dra ni memang hayu tar Bikin berhati long kahibat dah kau. Ya, nyok tenang. Sebenarnya orang yang galak kon ke diri pujian dasar ji. Kesempurna. Mamandum jiwa kita katanya kalau pegah likut ingin lebih sempurna, ingin sempurna. Jadi ketika datang pujian terkejut katanya man. Uman, lu ka sempurna kau. Nyanah nai pujok. Memang orang ni cara orang tak Oh, cara orang ngelung puas kalau pergi Haa, pergi balong, pergi balong <laughs> Pegah long pula lain Dan beres tak lah udik orang negara Berhasil tak, pergi menang Harta na Oh, menang Kau mangat lah, kau bota Berhadi lah, kau sempurna Rok harta, kau dua Pulang Jadi, dengan ada pujian Ketanya orang yang kenang puja Mengetahui, merasakan bahawa diri ketanya sempurna. Nyokih nak galak oleh puja Sebab menyeorang ibu kek ketanya sabi-sabi Ketanya hanya merasakan ketanya kalau baik Benar orang puja ini Yang bak orang puja kita tepuk ketanya sempurna Walaupun bebut hana kadang Makajih lumpukah kadang-kadang ada kupi-kupi Jumpa ada bayar kau kadang-kadang puja Igo pada hai pujo danyo hana tha bayo kopi danyo bi hana de gero de. Ke na thai na tho pujo pa bayo kopi bi je thi. Jadi yang pertama mengetahui sahibnya dengan sempurna dirinya. Wa syu'ur bil kamal ladidun. Mengetahui dengan satu kesempurnaan itu satu keladatan. Nyana mangadro inana. Tepu agedanya ka sempurna nyan satu keladatan. Li'anal kamal sifatil ilahiyah. Karena kesempurnaan adalah sifat Tuhan. Ya kan, baca Lewo? Yang sempurna Tuhan. Pujian menunjuk kita nyaw sempurna. Semakin sempurna, semakin mendekati kepada sifat Tuhan. Yang diinginkan oleh jiwa, citnya berjadrau ke Tuhan. Eh, anak Rabbukumul Allah yang kena kena. Iman ji urat, kibar rabu kumun lah Hebat God mengenai. Makanya ketika na taboh pujian, merasakan dirinya sempurna. Jadi mendekati kepada sifat-sifat Tuhan. Maka bahagia itu. Bajina menyertanya sempurna. Nyo kanyo tanyo yu gop kong gop yu tanyo. Mana antara tanyo Tuhan tak tukang yu. Pertanyo perintah Tuhan, per Tuhan perintah tanyo. Jadi mengatak Tuhan. Giyu tanyo semayang, dia bahaya semayang, Hanya semayang, dia tak Kitanya ada niyo Tuhan hati. Mana minyak sama orang. Minyak tanya yo gop. Lebih hayu daripada gop yo tanya. Tetapi minyak gop kai puja tanya. Berarti hebat tanya ngaji. Minyak tanya je yo ji. Dia hanya yo tanya. Karena mu Tuhan yang kan. Yang kenyang yang berlaku. takat. Kita yang takat hihi Tuhan dekat habis tenang dah juga. Menyobit-bit sempurna bak tanya. God. Tapi ingat masalah jikun. Ipungut tu. Yang kata boh, alasan orang galak wate di puja. Yang kedua, annahu yus'iru bimilki kalbil madi. Sesungguhnya itu merasakan, mengetahui dengan memilih memiliki hati orang puja. Ya, berarti hati je kami milik katanya. Gok wate puja katanya, katanya merasakan katanya kan kadi hati je. Sehingga je puja katanya. Sebab menyo lebih je katanya pernah puja katanya orang yang lebih kaya daripada adanya. Pandai nak puja adanya. Dia menumpuk pada 15 kunca. Leurunya tertentu 50 kunca. Nak kejap kalau adanya. Selamat drone menumpuk pada 15 kunca. Hebat dah. Pandai nak kejap kunya. Mugira dan 15 kunca adanya. Yan. Dia yang tertentu 50. Tetapi menyorong yang kau puja adanya. Berarti kelebihan berada di pihak adanya. Ketika orangnya tidak akui kelebihan katanya, maka hati orangnya kalau regam katanya. Ini yang menyatakan juga katanya. Pu yang dah pegah kayu petik. Begali. Ira eh, merawat padi hanan doa. Oh, Ki banjara ile. Nyan baru doa oh, rawat padi. Jak belang lu lem dua ro. Ji dah purno. Kai jak belang tanyo. Mungkin kana urang nyan jak tatu ni yang dua ro. Nya hinan mangat ji. Mangat kena pujo nya hinan. Ba urangnya ni tamo la regang tanyo. Kapadung, adua. mentong nombor dua wa qiyamul jah indah dan kata deng jah katanya di sisi orangnya wa kaunuhu musakharan lah dan keadaan orangnya tunduk bagi katanya ya ka tunduk sabah orang tukang puja katanya kedua yang kele annahu yus'iru sahibuhu bi anal madih yusri ila madihi yang kele galak dipuja sesungguhnya puja memberitahu akan sahibnya sesungguh tukang puja yusri ila madhiyah di di dipedengar aju tetapi memang israk sebenarnya dengar dengan god ino sang je tak bermakna pedengar dalam arti pedengar bak kepada pujiannya sebab ada pujiannya kadang-kadang kena orang lain di sekitar kedainya kan nah taduk nak melimbang dia kedai kopi Bedah tirau dan lah kawannya ni puja udahnya. Ka, yang leher rodik je ke tukang dengar? Dengan na urung dengar sama dengan kebaikan kita katanya yang na dalam hati tirau urung mano ka tertanam dalam leher urung tu. Ka hebat lah katanya, kaput dra tu tepu katanya lebih baik. Jadi fayan tasiru maka intisar tersebar dengan sebabnya pujian oleh jahnya. Jadi dengan pujian jah katanya lebih luah. Karena dengar oleh orang penundra apa no? Mana tu orangnya nak dia puja apa lain lah mana Dengar oleh orang lain lah Lebih luah lah Jadi sama dengan katanya Lagi orang Tamang buat bisnis multi level Gop yang mula Tanya yang 8 poin Multi level ke lagi ya? Tanya dia dapat tamang orang Orangnya ni pertama orang lain, orangnya yang pertama orang lain lah. Setiap orangnya yang gemuk belok, tetap kita tanya, eh, poin dia juga. Tak tak cok, bonus, bonus, kedih bakal bulan, tak jai-jai ke. Pada tak belah nak jai. Ini apa nanti? Eh, jah katanya pun, oh, cuma si rau orang mentang yang tupu kelebihan katanya. Tetapi ketika orang yang dipuja katanya di kegagap, maka orang lain didengar kelebihannya. Kamu mulai tersebar, yang kau berakar. Kamu cabung. Maknanya le orangnya ke puja Allah mengikut lain yang lah. Senang gedanya wadai pujo karena kelebihan gedanya akan mudah tersebar ke seluruh pelosok dunia. Hai walaupun dunia kampung roh di le. Pani nak bagah dah teruk luar negara waju kan. Pi baca-baca. Yang kenyang leboh penyebab Orang galak wadai dipuja. Yang pertama, gerak merasakan kesempurnaan dirinya. Yang kedua, uh, eh, nyan merasakan hati orang nyan memiliki. Yang kedua, dengan pujonyo jah nyan akan tersebar. Fakadalika. Maka demikian juga apabila terjadi madah min basirin bisifatil kamali wa si'il jah wal kudrah fi nafsihi wa kana ala malain minan nas Maka demikian juga apabila terjadi pujian daripada orang yang mengetahui dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tukang pujo gedanyonyo, orang yang mengerti sifat kesempurnaan. Pak Maji, yang pujo gedanyo malim, urung malim. Sebab pujo gedanyo malim oleh orang awam, yang pujo oleh orang malim, beda lah. Orang kempong ke, memang tengkunyan malim dah. Hai kaji daripada hana lain. Bayangkan menyuruh malim yang ke, Begah Begahli malim, nyan kamalim mengukuhun. Nyan beratlom berbunga-bunga. Ha? Karena yang tukang puja, orang mengerti tentang kesempurnaan sifat nyan. Yang kun katanya orang kaya, orang kaya. Tiada orang kaya, kun. Kau aku patih nyan. Hayu tak dalam bisnis. Berarti sama dengan seakan-akan dia dengar lega pun, gedanya dapat mengalahkan orang kaya nyan. Hebat gedanya, bagaimana? Eh, Jadi tergantung dari orang puja. Apabila orang puja dan nyonya orang yang mengerti dengan sifat kamal, maka lebih bagah naik daun. Wasi'il jah. Lagi orangnya orang yang luah jahra dan mempunyai kekuasaan pada dirinya. Dan ada pujiannya ala malain minan nas di atas sabuh jamaah daripada manusia. Tadha'afat. Nisya melipat gandalah kelazatan pujo Jadi kelazatan pujo Cod ik langena. Mio pas hurung pujo. Pas hurung pujo, pas tempat. Umpama haji. Dalam saboh acara dakwah. Penceramah gerumpok pujo danyo inan. Man urung hadirin kadengar dari bedro. Yang pertama penghormatan kepada tipulan. Yang gak nyanyo adalah urung meno meno meno meno. Nyetel tangan ada tabli wak dua. Antang <laughs> gak kan melayang-layang lah udara aja. Orang dengar ramai. Tukang puja pun ceramah terkenal. Hantar pun boleh. Yang menang contoh je. Tata afad. Yang melipat ganda. Ia eh, eh, pun kelazatan puja. Yang tahu yang hana kira-kira. Pun dah bukan hana punya. ha, cik kamu nak diciptakan. Ha? Dia saya kaya itu. Eh, habis senang dia. Watazulul lazatul ula dan hilanglah kelazatan pertama dengan bahawa terjadi pujian daripada bukan ahli basirah. Menyo yang pujo katanya kon ahli basirah yang kelazatannya hana. Eh sebab menyo ahli basirah berarti genyan getuoh kiban yang geken malim. Genyan gepujo katanya malim. Berarti dia merasakan bahwa draw katanya kamalim. Tetapi menyo dipujo katanya cara kitab le urang yang draw yang hanjak kitab pandai nak bangga katanya. Ijak dera urang yang hanai tuang baca kitab. Tu tengah baca salah-salah baris menakon. Ah ha, tengah baca wala yakuni dah baca kan? <laughs> Tajam dah baca. Tapi baris kubru salah mendung gede. Ikun ni tidak orang tak jarang orang baca kitab nunggu. Yang paling nak bangga ada tak? Berapa kaim kah? Kamu kata oh tak. <laughs> Adik kelazatannya enggak ada kelazatan pujian pertama gada apabila tukang pujonya orang yang tidak mengerti tentang kesempurnaan yang tak boh hilanglah kelazatan pertama dengan bahawa terjadi pujo daripada bukan ahli basirah karena sesungguhnya seseorang tidak mengetahui dengan kesempurnaan gara-gara urungnya pujo kehana terasa dengan cara orang jiru kan pujo hai tak tepuk salah kah ni hebat tak kita nyo putra ibu kah nyah nak bangga ada Watazulu saniyah dan hilanglah kelazatan yang kedua dengan bahawa terjadi daripada orang regek yang hana kudrah baginya. Menya orang yang regek puja kelazatan kedua hana ti. Sebab bipatih lego nyan pihana. Uh, eh, karena memiliki atinya tidak dihitungkan dengannya. Oh, jeh benar yang kedua, mana kan milkul kulub ketika agak dipuja katanya maka ate jih kala regam katanya kepua teman la regam katanya hai jihnya menyoji hurung yang punya kekuasaan ke cukup mangat katanya punya dalam kaya bantu pak jih mamnya yang puja katanya hurung lebih parah daripada katanya lo Wadah dana lelaki tolong maji, jih lelaki tolong maknanya. Man tergedi katanya milkul kulub jih. Kepo teman. Kan Lagi bunuh si katanya memiliki ati mana. Bahawa amanoknya betul-betul dikagumi ke danyo ai lemanoknya. Mampu teman, otena perlu bantuan kena daripada manok ji bantu. Maka hana galak katanya. Hana galak katanya apabila katanya memiliki hati manok. Menansit katanya tidak merasa lazat dengan sebab memiliki hati urang tetapi yang urangnya tidak ada kekuatan apapun, tidak ada bantuan yang dia harapkan daripada urangnya. Maka gaduh kelazatannya dan hilanglah kelazatan yang gelih kelazatan yang gelih dengan sebab pujian benar karena tersebar kebaikan katanya buat orang lain hilang kelazatannya dengan bahawa dipujikan dalam khuluah bukan di sisi jamaah orang dua ada dua orang yang puja orang memang orang hebat dah tak kiri kanan hana orang Ika pino ka pujo kong ka pre ka orang men. Ripat mangat man. Yang dengar tanya tiro, perlai tanya bui tu pula jawab. illa min haisu kecuali najik ladatan bacut menyapil kuluah min haisu mengharapkan sesungguhnya pula kadang-kadang memuji langkah rame nyarak nan tak kami nanti nang bacut tidak urungnya dipuja udanya dalam kuluah hana gob lain na kesenangan bacut kon hana karena terharapkan mungkin untuk akan dipuja langkah rame kadang yang penting jih dianggap ialah tanya hebat untuk tabuh saat akan dipuja tanya langkah ramai. Nyan tak ada tenang mengharap-harapkan terjadi ke lom ti. Nyan kabeh le. Nalheboh kelazatan pada pujian. Menyocelaan amazamu fainahu makruhun. Adapun celaan maka sesungguhnya celaan itu dibencikan. Bahkan karena lawan ini segala sebab. Sebab yang terjadi pada celaan lawan yang terjadi pada pujian. Tiro urang ipegah god ke danyo. Ente haba godnya sambung sambung sambung sambung. Man tiro urang ipegah bro danyo haba bro nya kan sambung sambung dia juga. Ikun pun bagi dia kopi, idengar le urang lain. Ente le urang lainnya buah lain rupanya si tripulannya penjeri tujuh je. Dia urangnya betul oleh ilam. Rupanya enggak ada apa yang tijih rang cuah. Padahal hana menan. Tapi tamah-tamah, tamah-tamah. Makin trip, habam, sambung-sambung, makin beruk danya. Maka orang hana galak ketika dicela. Karena yang terjadi adalah sebalik yang terjadi daripada pujian. Wa aksarul khalqi kebanyakan makhluk ahlakahum hubbul madah. Dipubinasa akan mereka itu makhluk oleh cinta pujian dan benci celaan. Ya, nyokak kagak baik becut. Nyo kejadian di lapangan bunokon gecerita lagi nyan. Urung galak dipujo, urung hana galak dicela. Tetapi yang terjadi urung binasa gara-gara pujian. Jadi gara-gara letat pujian maka urung yang kena pujonya jadi binasa. Gara-gara celaan yang selamat nari. Bojino, Bama Ji, Hidayah, takun yang kawannya tiro dah puja ju memang gak nyan orang tak ka nyo lim tat ini tu benda berimang-berimang bahu tak jit hanam tamah le tapi benda kun bangai kamulang mihana singgah habis ke nyan tu malam han tengok ju mula daripada singgah habis yang terjadi pada carang Karena kenang dud, kenang celah. Jadi gara-gara celaan katanya jadi lebih god daripada gara-gara pujian katanya menjadi lebih beruk. Maka kebegah kebanyakan makhluk dipubinasa oleh hubbul madah dan benci celaan. Maka dipengaruhi akan mereka itu makhluk oleh demikian atuh nyeraah, pedih-pedih dan atuh bermacam-macam maksiat. Jadi gara-gara orang ingin dipuji, Maka agaknya kamu mulai pedih-pedih. Bagaimana tidak calon? Calon merengkapu calon. Kena kebaikan payah pedih-pedih. Jina menyebit-bit dan nak bipeng ke orang mansabah daerah, kau kena bi. Itanya dan nak era tu ke gubernur. Tak bagi peng mansabah Aceh. Hansip peng. Kiban jarak. tak bipeng limang dera orang, itu pun mansabah Aceh. Nyan urang lain yang hana merompok peng eu eh, eh, mendang. Jadi hayu tak ko nyan, pemurah tak ko. Nyan cocok jo gubernur. Ya. Jadi Gedanya wate tak buat sabah kebaikan ka tak pedih-pedih ria. Jadi sedangkan kita tanya benar gara-gara perlu ingin dipuji. Ingin dipuji kebaikan payah pedih. Tidak ingin dicela. Maka kebaikan apa dia? Supaya nak kesan lah hati orang, ketanya-tanya orang God. Jadi hanya celah ketanya. Yang efek pertama, gara-gara orang ingin dipuji. Jadi, akan tertanam jiwa agaknya galak pedih-pedih kebaikan. Wa fununil maksiat dan akan terjadi bermacam-macam maksiat yang lain. Yang kata Bohle ria. Ria gara-gara ingin dipuji. Untuk yang lain lagi yang lem, terjadi lem. Sebab itu ada puja gop, hanya puja tanya. I eh, tanya kapai ada pedih beruk gop. Mengai puja tanya. Man pedih beruk gop, beruk gop. Yang kan maksiat sih. Maka ji menyokana hubbul madah ke pangkai. Ke pangkai udip kitanya galak dipuja. Nyo kitanya akan terjadi ria dan akan terjadi maksiat-maksiat yang lain selain daripada ria. Kiban cara pubat. Wa ilaju zalika mengobati demikian ayat fakara fil lazatil ula bahwa difikir pada kelazatan pertama. Cipiki lihat tentang kelazatan pertama yaitu dengan dipuji lazat karena gedanyo merasakan bahwa dro gedanyo kasempurna. Putra yang tak fa innal fa in mudiha bikasratil mal waljah Maka jika dipujikan akan dia dengan banyak harta dan banyak jah. Maka mengetahui ia, sesungguhnya harta dan jah itu kamal wahmi. Jadi puji oleh God, memang drone tak kaya neka. Kak Sabo, dengar tu. Pulang, oleh yang drone diakui Bang Sabohnya, drone orang hebat. Good. Dua ini berarti ipegah hebat lu gara-gara le harta dipegah gelung gara-gara lungnya mempunyai jah. Harta dan jahnya kamal wahmi. Bukan kamal hakiki. kamal wahmi, hanya trik gada. Pupasai lung harus berbangga dengan banyak harta. Pupasai lung harus berbangga dengan jah. Berarti sama dengan orang yang puja lun, tengah dipuja sesuatu yang hana gada balun. Hanya berdua bahu tu li. Nyan dia Puja kan saban lagi puja cit hayu terhad tat rono putra hayu lu kan de nebu quran ba salah mana madu <laughs> man pat bangga adanya unya lagi nyanjar pujo disebut yang beruk-beruk adanya pandai bangga di berah beruk-beruk Menyanyi memang hana nampak di berah beruk di berah drang tak kaya ka tanya udah fikir kaya banyak harta banyak hartanya kesempurnaan wahmi hanagot yang perle kesempurnaan hakiki berarti ipuja ulun dengan hal yang hanagot nyo yang perle daingan jadi kita nyo meyakini bahawa pujian dengan banyak harta dan jah yang adalah kesempurnaan wahmi dan dianya kesempurnaan wahmi itu sebab hilangnya kesempurnaan hakiki sebab ji antara kesempurnaan wahmi dengan kesempurnaan hakiki, getanyo yang memiliki kesempurnaan wahmi maka penyebab hilangnya kesempurnaan hakiki. Gara-gara getanyo mempunyai kesempurnaan yang wahmi, maka kesempurnaannya ke yang menyebabkan hilangnya kesempurnaan hakiki. Jadi pu bangga ada teman? Atau ibu Ada. Jina orang yang letak pakaian yang hima dan memang nama baganya. Nyan meh nyan terancam kada. Pakon, karena perampok bayi uh, tak jai meh ke kenyan. Jadi untuk malam nak cuma curi rumah kenyan. Padahal kenyan yang meh tak sikit tak Tapi karena ia letak mana target untuk malam rumah kenyan. Orang lain nama dua krek. Meh mandua. Ah. Ada e le menjuri gede. Wah krek lagi. Tanggung dah tengkit rumah. Pah dah tengkit rumah apa aja. Pah jai pun. Padahal kan. Kan meh. Jadi gara-gara wahmi dapat menghilangkan kamal hakiki. Bahwa jadi run maka dianya seseorang itu layak dengan bahawa gundah ia karenanya gadah kamal yang hakiki. Bukan bahawa senang dengannya. You know, gaduh kamal hakiki. Pakan senang tu. Kan bersusah. Menyumanan apabila gop dipuja tanya dengan kamal wahmi, nyo mengakibatkan gaduh kamal hakiki, maka dia pujanya tanya hana senang tu. Dia pujo puja lagi, ke lihat dia tu. Puh epoh lu. Puh hanya mengalir dengan lu, hanya sayang lagi lu. Ya lagi, saya tahu orang Wate ta kritik bengeh. Wate hana ta kritik le duh tu keburukan kenyan oh khalayak rame baru kun hanun yang gelu. Oka hanu begah berkon mena naga pada oh, kali hulung begah dawa eh, begah le. <laughs> Ada ada begah kali dawa. Hana ada begah le. Wate hana ada begah le kenyan hana le pegak perubahan akhirnya malay ke rame. Wate ka malai hanun buka begah ga. Ke. ഞാൻ അൽവാക്കെ ലയർട്ടഫേ Nyan menyuruh dipuja katanya dengan harta dan jah. Tidak patut katanya berbangga. Wa in mudiha bi kamalil ilmi wal warai. Dan jika dipuji katanya dengan sempurna ilmu dan wara. Buno menyu harta dan jah pu ya pujo yang tak ada hanagot. Buka, ipujo katanya gara-gara ilmu, ilmu tu buka hanagot ipujo gedanya gara-gara wara wara atau pegah hanagot nyan ke banjara apakah senang maka sepatutnya bahwa adalah senangnya dengan ada demikian sifat dan mensyukuri akan Allah atasnya sifat la yashkuru ghairah tidak mensyukuri ia selainnya Allah Menyo dipujo gedanyo legop gara-gara ilmu dan wara. Ha? Gedanyo patut berbangga gara-gara punya ilmu. Kon gara-gara dipuji. Sebab gara-gara pujian, apakah mendamah ilmu ya, dan Hana, mi hana wo saya senang ngai pujo. Senang kita gedanyo dengan na kita bagdanyo, kon dengan sebab pujian. Sama dengan kepujian gedanyo hana galak. Sebab dipegah legok ke tanya carang atau hanai pegah, carang tanya dum nanti. Man pun pasal buat dia pegah ke kemang bidah bahu tu, ni hanai pegah ke tanya tentang hanai bidah tu Ini juga berarti pujiannya hana perle. Kita tanya hanjir Oh, hanjir galak ke dipujo karena pujo tidak ada faedahnya. Jadi yang berfaedah katanya memiliki ilmu dan wara' bukan pujian ada ilmu dan wara. Hada ingkana mutasifan bi. Nyan getanya patut berbangga, menyo memang getanya bersifat dengannya. Menyo memang getanya na ilmi, memang getanya orang yang wara. Ketika dipuja, maka getanya berbangga gara-gara ada ilmu dan wara, bukan gara-gara pujian. Menyohana, adapun jika ada ia tidak bersifat dengannya, maka senangnya dengannya pujian hamaqah ulo-ulo. Kedanya bangai. Dipuja oleh kau. Memang rampah jarang. Uman bahagia. Degeri. Nya ulo-ulo. Putra yang tapi senang dengan orang ibu oleh bukan jarang. Jarang tetan. Gara-gara dipuja. Puja tapi puja salah. Menyatuh pujian. Kedanya berbangga gara-gara dipuji. Jangankan kita nyohana carong, urung carong, Ketika dipujo gara-gara cara, tidak patut berbangga gara-gara pujian. Tetapi lebih layak berbangga gara-gara ilmu, bukan gara-gara dipuji. Menyebutannya hana ilmu, ipujo gara-gara cara. Sama dengan kaya pula ulak katanya. Tetapi katanya bangga saya kaitin puja barangkah puja. Berarti dipuja yang pula ulak katanya bangga ada ulak-ulak. Maka yang ulak-ulak. Maka keberahnya adalah hamakah. Ulak-ulak habis. Ingat pulak-ulak katanya. Emang ron hayu dah. <laughs> Hai kada tu puo dro dah hanai. Pakan mangga ade pegah <laughs> hayu. Burung pujo. Nadosa. Jadi nyan mungkin nah napa na pemisah-pemisah lo tu karena kadang-kadang uh, pujiannya na perleji ha hai perle da pujo ikut na sang artinya hidanya yang butoi butoi takun god kurung god tetapi apabila pujian gedanyonyo mengefek negatif ke God, maka pujonya hancur. Kan? Menyohana efek negatif jir. Kan? Dengan bukti, kali likut Nabi pernah nampujo Abu Bakar. Kiban berkali Nabi. Iman Abu Bakar menyotacing mentenggehon iman Abu Bakar daripada iman ahli dunia. Ini kan pujian kan? Pada ni pujian lebih banyak lom kan? Nabi ruang pujian. Tolong Umar ke Nabi Laulam uba'asu latu ba'asu Yang mana yang ikut Sekira hana gebangkit lun sebagai rasul Sungguh Umar gebangkit sebagai rasul Man pun dah tanya Umar Hau bahu Umar kau tanya Ali Ana madinatul ilmi Wa Aliun babuha Ali pintu ilmi Lih Nabi Ali likutnya Yang kibat Nabi tukang puja. Kau ngurai tu hina. Nabi. Idenya mi ketem puja oleh Nabi. Mubi ujung. Oh, bijut. Bi Nabi puja. Yang tangan betul oleh hati dengar leh. dengan ingatnya tepi-tepi. Habis senang dekat. Yang pujian. Tapi pakai Nabi nak ke puja orang. Karena Nabi kagak doa orang yang ke puja. Orangnya hanali rusak gara-gara pujian. Yang jirat. Tetapi orang yang wate tak pujo jih menjadi rusak maka pujo pihanjeun. Nah, kan. ha, jadi gedanya pujo gok pun payah saring-saring ile kencir mandum. Kah? kafarhi mai yas yusni alaihi ghairuhu wa yaqulu saban nyu perbandingan ji wadai pujo gedanyo ego ipegah gedanyo carang pada hidayah na carang ipujo carang Ibugah hutanya kaya, pada hayah anak kaya. Ibugah hutanya pemurah, pada hayah hutanya kau nurung pemurah. Tapi katanya berbangga dengan pujiannya. Perbandingan ni lagi senang siro urung yang dipujo ati hurungnya le urung lain ikun le urung lain ke kenyan ma atiyab porah mebi madah atiyaba ma atiyabal atarul ladhi fi ahsyaika au amaika alangkah wanginya kasturi yang ada di dalam usus atau di dalam lambungmu bangga katanya gede, -gede. Pu kaci dengan lu. Hai pu bangga eh eh dalam perut. Ipegah mangat be eh tanyo. Menyon mah eh mangat be. Kan be kep. Mah ada depu eh ada yang be kep. Ibalik bahasa hane kun eh ikun atar. Menyek kasturi putra atar. Parfum yang paling mangat be. Ipegah alangkah mangat be kasturi yang dalam perut ra ni. Kai tanya tersipu-sipu hana mah ni. Padahal jelas-jelas backhand yang dalam perut katanya. Pakang yang berbangga. So petih katanya ni leh. Nauri petih mangat baik eh katanya. Agar dia balik bahasa sakai pecuk, saya pegah mangat baik. Tapi dia senang tu. Maka ulak-ulak orang lagi kan. Nama dia kena balik ke ada ji. Pura ke pegah kan. Tapi dia mana? karena lagak dah bahasa menurut pujian. Dia ada kem-kem juga dia. Pulam naurun dengar. Habis senang dekat wa huwa ya'lamu ma fiha min al-aqdar wal an an antan <laughs> sedangkan dianya seseorang mengetahui sesuatu yang na di dalam perut gedanyo daripada kotoran dan kem yang na di dalam perut kon kasturi tetapi e beji kon mangat tetapi kem tadu puan kibah na dipu ti uro tatu kem tetapi dibe be Baik pula hidup alangkah mangat be kasuri dalam perut drone kada kem kem dia. Kasut peng mi kurunya nungkas pujo tiga. Wahada halu ma yafrahu min al madah bil wari wa zudi wal ilmi wa huwa ya'lamu min batini nafsih annahu khalin an. Inilah hal orang yang merasa senang daripada pujian dengan war'a, zahid, ilmu. Padahal dia mengetahui daripada batin dirinya sesungguhnya itu sunyi daripadanya. Tak ada puak katanya hana malim deh. Tak ada puak katanya hana zahir, tak ada puak katanya hana wara, Tapi orang puja juga senang. Man sebahagian kita katanya. Kan sebahagian kau, sebahagian kita katanya. Ketika kita katanya jahir, hana puja-puja oleh kau, tak minta saja lah, bui puja, bui ke nurung malim. Tak boleh, dia surban juga raya. Mengenai puja. Padahal dia kedikai puja, padahal dia terancam nurung puja. Bit kai puja oleh kau, ibu kahdron malim dah, nyokot tampak ini nanti kau kakak tepu dong bangai kakun malim tin yang mana dah ruji tapi yang tak pubut kadang kan makin tak pehi pehi malim hana tak pujo Allah mako tak pehi pujo tu regole pujo hana tak pehi pujo tak pehi mangga cukup bangai tak pengut gob bangai fikir malim olehnya tinggal kai pujo olehnya senang tu dengan pujonya lah pare pujonya tare kaya sabut kedanyo ti Gedanya sendiri yang merekayasa pujo gop gedanya dengan tapu bentuk dro dengan ahli ilmu. Kah tiga, buat dengan talbis, temengun, haram, sabar. Olehnya dipuja. Kah ada depo pujanya, puja sulit. Bangga dalam. Dua, bangai. Pajar habis, nyok kenyo buat tu. Wa amal ladzatu saniyah wa salisah, adapun kelazatan yang kedua dan muilhe, yaitu kelazatan jah di sisi orang puja dan orang lain, maka cara pubat jih barang yang telah kami sebutkan akan dia dalam hubul jah dihlikun kala kepurna cara pubat jahnya